Знаєте англійську мову та хочете отримати перспективну роботу в IT? Ми пропонуємо стати піар-менеджером в нашій компанії Remote Employees. Ви будете відповідати за створення іміджу компанії або конкретної торгової марки та зможете працювати віддалено на міжнародних проєктах. На вас чекає практика, зростання та розвиток. Також в нашій компанії можна опанувати інші спеціальності. Ми приймаємо на роботу людей навіть без досвіду роботи просто відправляйте нам своє відео інтерв'ю англійською мовою та заповняйте форму на нашому сайті Remote Employees.